se acendem, velas se apagam Começa assim a nossa história Velas derretem uma por uma Vai correndo, desaparecendo, só a sombra sobra Oh príncipe meu, bondosa como eu, porque que choras? Quem é que se foi embora e te deixou para trás? Há por aí, mas ela pede que é chova então parou Pinga e pinga Sempre pingar Por que que ela não pode dançar? Minha princesa Por que que foges tu? deves saber que a trovão Corre e corre Para onde corres? Corres a abrir a porta minha princesa, muito obrigada. Chegaste então, quem vem a seguir? La, la, la, la.